සුරතම වසන්තයයි දිවි අරණේ මදුමල් පිපෙන විඟුරන් නැගෙන මේ ප්‍රථම වසන්තයයි තරු නැගෙන තුරා නිදිබර අඹරේ සඳු නැගෙන තුරා සිටියදි අඳුරේ ඔබ සුපුන් සඳ සේපායා පහන් රැය වී ආවේ මේ අදම වසන්තයයි දිවි අරණි මදුමල් පිපේන පිඟුරන් නැගිනා මේ ප්‍රථම වසන් සිත පවස දරා මිරිඟුව අතරේ දිය පහස පතා සිටියදි කතරේ ඔබ සිහිල් ගොල්ල සේපාවී වසන්තයක් වී ආවේ මේ ප්‍රියතම වසන්තයයි දිවි අරණි මදුමල් පිපේන පිඟුරැවුනැගිනා මේ ප්‍රථම වසන්තයයි